Факултетот за образовни науки преку својата студиска програма за историја и археологија организираше предавање за студентите на кое што слушнаа многу повеќе за гранчарството во Македонија. Предавач беше професор Гордан Николов од музејот на Македонија. За што тој говореше пред студентите, слушнете од него. Па видите, преку еден интерактивен пристап, јас се обидов на студентите да ми го презентирам, да им презентирам историјата на гранчарството, низ вековите, меѓутоа за, станува збор за македонското граничарство. Од првите форми, кои што се, значи, кои што им датираат уште од неолитот, а тоа се црепните, кои што спаѓаат исто така во групата на така наречена женска керамика, па понатака до изработката на грчески предмети со рачно колце и до ножното колце. Значи, низ еден а, практичен историски пресек преку стиловите на изработка на, на грнчески предмети, и јас се обидов да им го пренесам тоа на студентите, секако преку а, фотографија, историска фотографија кои што се направени фотографии од 50-тите години, филмови направени околу 70-тите години, па се, се до фотографии направени кон крајот на 20-тиот век и од пред неколку години фотографии кои што се од селото Вранештица конкретно. Што практично се она што го кажувате и она што се податоци за граничарството во Македонија може да каже за самата наша држава, за самиот наш народ? Па видете, откако постои човекот, откако постои цивилизацијата, постои и граничарството. Значи, откако постои граничарството, постои државата. <laughs> Бидејќи се смета дека првиот материјал на кој што човекот сменил, му е сменил молекуларната состојба е керамиката. И дека од тогаш почнува цивилизацијата, од тогаш почнува човештвото, за човечувањето на човек. Така да ние во Македонија сме, од секоја сме биле актуелни низ еден широк историски диапазон, имаме богата историја и тоа ја потврдува и керамиката, како од историските периоди, така и етнолошката керамика. Ви благодарам за разговорот. Добре, на вниманието.